olvidado historia Con sangre derramada traición Ha llenado sus páginas No le pidas cuentas a la vida Porque seguramente les de viento Porque seguramente estás viviendo Esta tierra se escribe con X de muerto Vivimos bajo el reino del terror angustia por el mañana. Tienes que esconderte o te devoran. Sientes sola y angustia por el primero de enero de 1994. Los niños jaguar y las mujeres murciélago, los hijos de la noche, los de hasta abajo, los olvidados. Primero de enero de 1994, con paso lento, tranquilo, silencioso, respirando luz, trayendo luz al mundo de la oscuridad. Avanzaron, avanzaron y cantaron su, su palabra. Primero de enero de 1994, los olvidados, los traicionados. Nuevamente olvidados. esperanza.